Hey guys, कैसे हो यार welcome back to new G T S and special video of my channel guys ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ ड्रैगन बोल जेड गोकू मोड जो कि आपको अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करना रहेगा with the help of I M G tool का मैं पहले ही बता दूँ ये एक एक एम का मोड होने वाला है सिर्फ एक एम का मोड जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिकली एक एम का मोड भी नहीं है ये एक एम से भी कम का मोड है तो मैं आपको पहले ही बता दूँ इसमें जो है मैंने आई एम टूल का यूज़ लिया है और बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन जो है आपको आई एम टूल की मदद से करना होगा और बाकी आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा गायज मैं पहले ही बता दूँ अगर अगर आप चाहते हो इस मोड को अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करना तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी ही होगी आपको ये ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी ही होगी वरना नहीं इंस्टॉल कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है कैसे आप यूज़ कर सकते हो क्या क्या पावर्स है और क्या इंस्टॉलेशन रहेगा वो भी बताया है मैंने तो आपको जो है ये वीडियो कम्प्लीट देखनी ही होगी वरना आपका मोड पैक नहीं चलने वाला है मैं पहले ही बता दूँ ठीक है तो अगर बात करूँ मैं इस मोड की तो इस मोड के अंदर आपको कुछ पावर्स मिलने वाली मल्टीपल पावर्स जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो साथ में यहाँ पर आपको जो है सुपर जंप की देखने के लिए मिल जाएगा साथ में फ्लाइंग की भी मैंने यहाँ पे जो क्लो मोड है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रोवाइड करिए जो कि आपकी गेम को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग करने वाली है एंड जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हो वैसा का वैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है ठीक है जब यहाँ पे पावर्स को आप यूज़ करोगे ना तो पूरा का पूरा जो वेदर रहेगा ना पूरा का पूरा वाइब्रेट होने लग जाएगा ऊपर आप देखोगे तो साउंड नहीं आएगा लेकिन जो रियलास्टिक जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है ये मोड पैक आप सभी लोगों के लिए होने वाला है यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है एक रियल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला है ये वाला मोड ठीक है और सिर्फ एक एम का और छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा यानी कि नेट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा उसके लिए आपको जो ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी वरना आप नहीं कर पाओगे इंस्टॉल ठीक है वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं पहले ही बता दूँ और एक बात जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि वहाँ पर भी जो है मैं कुछ बंदों की जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करता रहता हूँ जो भी बंदे बोलते हैं कि मोट नहीं चलता तो वहाँ पर जो है मैं उनको जो है रिप्लाई कर देता हूँ अगर वो मेरे को मैसेज करते हैं तो हालांकि ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं लेकिन कुछ कुछ बंदे होते हैं जिनको इंस्टॉल करना नहीं आता जो पूरी वीडियो देख के भी नहीं समझ पाते तो वो जो है इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं और मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं वो मेरे को मैसेज सेंड कर देते हैं मैं उनको बता देता हूँ अभी तक मैं काफ़ी बंदों की हेल्प कर चुका हूँ जो कि मेरे को बोल चुके हैं इसके बारे में मोड नहीं चल रहा है या फिर मोड क्रैश कर रहा है या फिर कैसे इंस्टॉल करें या फिर क्या एपी के डाउनलोड करनी है तो सब जो चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ तो अगर आपको भी होता है तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो अगर ऑल्सो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि यहाँ पे जो है रेगुलर मोड्स की वीडियोस आ रही है और रेगुलर मैं मेहनत कर रहा हूँ साथ में एक और बात हमारा एक सेकंड चैनल भी है जहाँ पे हम फ्री फायर की रेगुलर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो अगर आप फ्री फायर में इंटरेस्टेड हो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जो है विजिट कर सकते हो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का और आप जो है मेरा मेन चैनल ओपन करके भी देख सकते हो ठीक है तो अगर अभी मैं इस मोड के बारे में बात करूँ तो गाइज जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो क्या क्या पावर्स देखने के लिए मिलने वाली है इन पावर्स को आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको यूज़ करना रहेगा किस बटन को आपको प्रेस करना रहेगा और जिसकी वजह से आप जो है पावर्स को यूज़ कर सकते हो अपने गेम के अंदर तो सभी चीज़ें जो है ए टू जेड वाली चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जा करके तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो कंप्लीट देखना वरना ये नहीं हो पाएगा गाइस इंस्टॉल ठीक है मैं पहले बता दूँ वीडियो आपको कम्प्लीट देखना ही होगा ठीक है और अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं ले जाऊँगा आपको एक छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा लेकिन हाँ आपको पूरा देखना रहेगा क्योंकि जो है इंस्टॉलेशन में जो चीज़ें बताइए वो ट्रिकी है ठीक है हालांकि ज़्यादा लॉन्ग का टफ पार्ट नहीं होने वाला है लेकिन बस आपको थोड़ा वीडियो कंप्लीट देखना होगा आपको ये जो इंस्टॉलेशन है बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है और क्या क्या पावर से आप अपनी स्क्रीन पर टोटली देख सकते हो यहाँ पे मैं कार्ड्स को भी जो है उठा सकता हूँ एंड फ्लाई कर सकता हूँ एंड बहुत अच्छे से जो है गेम खेल सकता हूँ ठीक है let's go to the installation मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इंस्टॉलेशन रहेगा सो लेट्स गो क्या सबसे पहले आपको फाइल डाउनलोड करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक्सेट हेयर कर दो पासवर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाय एंड सेफ्रॉन का रेगुलर जो है हमारा यही पासवर्ड रहता है सी बाय सेफ्रॉन स्मॉल में यही पासवर्ड रहेगा ओके कर दो उसके बाद में फोल्डर आपको मिल जाएगा उसके बाद में फोल्डर मिलने के बाद में इस फोल्डर को आपको डायरेक्ट ओपन करना है फिर आप देखोगे आपको फोल्डर मिलेगा क्लो एंड दूसरा आपको मिलेगा आईएमजी वाला तो आपको क्लो के अंदर जो जाके सारी फाइल्स को जो है कॉपी कर लेना है यहाँ से उसके बाद में यहाँ पे जैसे कॉपी कर लेते हो उसके बाद में आपको क्या करना है डिवाइस मेमोरी में जाना है फिर आपको एंड्रॉयड में जाना है फिर डेटा में जाना है फिर आपको नीचे जा करके जो है com dot Rockstar Games dot D वाला फोल्डर फाइंड करना है फाइल्स में जाना है फाइल्स पे नहीं जाना है फाइल्स में नहीं जाना है उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है एंड सिंपल गाइस पेस्ट करने के बाद में आपको डाउनलोड में जाना है डाउनलोड में जाने के बाद में अगेन आपको G T three I M G का जो है फोल्डर मिलेगा उसके बाद में दो फोल्डर रहेगी आई टूल के अंदर इंपोर्ट करना रहेगा तो आई टूल ओपन करो ओपन आई पे क्लिक करो एंड्रॉइड के ऑप्शन पे जाओ उसके बाद में डाटा उसके बाद में यहाँ पे com dot star game dot G से फिर उसके बाद में फाइल फिर उसके बाद में टी एक्स टी बी फिर G T A three dot I M G का ये फोल्डर आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए उसके बाद में यहाँ पे थ्री बटन पे क्लिक करो एड फाइल्स विद रिप्लेस पे क्लिक करो फिर यहाँ पे आप बैक करो बैक करो बैक करो उसके बाद में यहाँ पे आप जाओ डाउनलोड के फोल्डर में जहाँ पे आपने फाइल डाउनलोड करी है ठीक है उसके बाद में कोकू यहाँ पे दिख जाएगा G T A three I M G दिख जाएगा ये दो फाइल फाइल रहेगी इनको सेलेक्ट करो सिर्फ दो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे ऊपर बटन पे क्लिक करके तीन बटन पे क्लिक करके रीबिल्ड कर दो एंड दैट सेट रीबिल्ड करने के बाद गेम ओपन करोगे तो आप जैसे अपना किलो मिनी ओपन करोगे उसके बाद में जाना है आपको screen selector V three and आपको तत्रुत के ऊपर सेलेक्ट कर देना है आपके ड्रैगन बोल जेड की जो स्क्रीन है वो अप्लाई हो जाएगी ठीक है उसके बाद में आपको जो है मिनी ओपन करके आपने जो पावर्स है वो भी अप्लाई कर देनी है एंड देन आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो आप जैसे ही पावर्स के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद में आप देखोगे तो आपके यहाँ पे जो शक्तियाँ है वो आपको यूज़ हो जाएगी गैस सी ये क्या क्या आपको शक्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली है ठीक है उसके बाद में आप पंच के बटन को होल्ड करके रखोगे ना उसके बाद में आपको ये वाली पावर आपको देखने के लिए मिल जाएगी ठीक है पंच के ऑप्शन को अगर होल्ड रखोगे तो एंड आप जैसे अपना लाइक क्लो मेन्यू ओपन करते हो फ्लाई करते हो तो नॉर्मली आप फ्लाई कर सकते हो सुपर पंच आपको देखने के लिए मिल जाएगा आप सुपर जंप भी कर सकते हो और सुपर पंच भी कर सकते हो अगर किसी कार को आप एकदम पंच मारते हो तो बहुत ही गंदा वाला वो कार जो है जाके गिरेगी एंड ये गाइस नॉर्मल इंस्टॉलेशन है जो कि आपके गेम का होने वाला है और आपको किस तरीके से पावर्स को यूज़ करनी वो चीज़ भी मैंने बता दी है तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में बोलो या फिर अगर कोई इंस्टॉलेशन के अंदर दिक्कत है इंस्टाग्राम पे आ जाओ मैं आपको सोल्व कर दूंगा और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो यार कमेंट तो है ही आपके लिए और एक बात यार अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करके भी जाओ यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना क्योंकि सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि रेगुलर वीडियोस आएगी आपके लिए तो आप हर एक मोड को जो इंस्टॉल करके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो सो so गाइज मैं वीडियो एंड करता हूँ ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा क्योंकि रेगुलर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी नहीं लेना चाहता मैं तो दैट्स वाई कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा वे में लूँगा सो गाइज आई होप कि जितना भी आपको मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा अभी के लिए गाइज इतना ही thank you so much for watching this video में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मोड के साथ में तब तक के लिए टेक केयर एंड